من باريس أهلا وسهلا بيكم أنا مايسترو بشوي عوض درست علوم الموسيقى في جامعة السربون وفي معاهد الكونسرفاتوار المتخصصة وأعمل في المجال الموسيقي هنا في باريس اللي يحب يتعرف عليا أكتر يتفضل يقرأ أول فقرة في وصف الفيديو في الحلقة دي هكلمكم عن كل ما يخص برامج التسجيل الموسيقي برامج التسجيل الموسيقي مصممة خصيصا لأربع أغراض أساسية تسجيل الآلات بالميكروفون تسجيل الصوت بالميكروفون تسجيل المعزوفات بال MIDI keyboard وتنفيذ المكساج أو المعالجة الصوتية على هذه التسجيلات أشهر برامج التسجيل وأكثرها استخداما Pro Tools, Cubase, Fruity Loops, Ableton Live, Studio One, Logic Pro وبرامج تانية كتير علشان تقدروا تختاروا البرنامج <laughs> علشان تقدروا تختاروا علشان تقدروا تختاروا البرنامج المناسب ليكم هقدم لكم مقارنة بينهم على أساس الخمس مواصفات دول نظام التشغيل Windows أو Mac سهولة أو صعوبة الاستخدام المزايا والعيوب والأسعار أولا Pro Tools من شركة Avid هو من أولى وأقدم البرامج في مجال التسجيل ومعالجة الصوت يعمل على Windows و Mac. هو برنامج معقد ولازم تدرسوه فترة علشان تقدروا تستخدموه مزاياه انه برنامج منظم جدا فيه وظائف و plugins كتيرة للمكساج ومعالجة الصوت وبالتالي بيناسب اكتر مهندس الصوت عيوبه إنه سطحه معقد وأسعاره غالية وغير عملي للمؤلفين والموزعين الموسيقيين في منه ثلاث نسخ Tools فيرست وهي النسخة المجانية محدودة الإمكانيات وهي فقط للتعريف بالبرنامج تولز هي النسخة الاحترافية الأكثر استخداما لكن بينتقصها بعض البلاجنز والوظائف تولز Ultimate هي النسخة الأغلى والأكثر اكتمالا ثانيا Cubase من شركة Steinberg هو من أفضل برامج التسجيل والمعالجة الصوتية على الإطلاق بيعمل على Windows و Mac هو متوسط الصعوبة لكن بدراسة قصيرة تقدروا تستخدموه من مزاياه إن سطحه سهل الاستخدام وموفر للوقت وفيه وظائف وبلجنز بتساعد الموزع الموسيقي ومن عيوبه تحديثه مدفوع في كل مرة في منه ثلاث نسخ كيوبيز Elements وهي النسخة الأرخص محدودة الإمكانيات وهي فقط للتعريف بالبرنامج كيوبيز Artist وهي النسخة المتوسطة السعر وفيها إمكانيات أكثر Cubase Pro هي النسخة الاحترافية الأكثر استخداما والأكثر اكتمالا والأغلى سعرا ثالثا Fruity Loops من شركة Image Line هو البرنامج الأسهل والأكثر استخداما لمؤلفي وموزعي ومنتجي الموسيقات الإيقاعية الحديثة زي التراب والبوب والراب وغيرها يعمل على Windows و Mac. هو برنامج سهل الاستخدام وبدراسة قصيرة جدا تقدروا تستخدموه من مزاياه إنه سطحه منظم للغاية وهو الأكثر وضوحا وهو البرنامج الأرخص وتحديثاته جميعها مجانية من عيوبه إنه بيستنزف ال processor أو ال CPU. ولو كان ال processor already ضعيف الأداء Fruity Loops بيتعطل أو بيقفل ومن غير ما ياخد رأيك في منه أربع نسخ Fruity وهي النسخة الأرخص وإمكانياتها محدودة وغير عملية للإنتاج وهي فقط للتعريف بالبرنامج Producer هي النسخة الاحترافية الأكثر استخداما لكن بينتقصها بعض ال plugins والوظائف الأساسية Signature هي نفس نسخة ال Producer بالإضافة لبعض ال plugins والوظائف الضرورية All Plugins Bundle هي النسخة الأغلى والأكثر اكتمالا وفيها كل الوظائف وال plugins علما بأن ال plugins يمكن شرائها على حدة حسب الاحتياج رابعا Ableton Live من شركة Ableton. هو البرنامج الأنسب والأكثر استخداما للعروض الموسيقية المباشرة live وعروض الدي جي بيعمل على Windows و Mac. سهل الاستخدام وبدراسة قصيرة تقدروا تستخدموه مزاياه إنه لا يجهد الكمبيوتر وبالتالي لا يتعطل إطلاقا تقريبا وكمان يمكن برمجة كل وظائفه على مفاتيح أي آلة أو MIDI keyboard. عيوبه إنه سطحه ليس الأكثر جمالا في منه ثلاث نسخ Intro هي النسخة الأرخص محدودة الإمكانيات وهي فقط للتعريف بالبرنامج Standard هي النسخة الأكثر استخداما ولكن بينتقصها بعض البلاجنز والوظائف Suite هي النسخة الأكثر اكتمالا وبها أيضا Max for Live plugin وده بيستخدم في تصميم الأصوات والمؤثرات الصوتية خامسا ستوديو 1 من شركة بيرسونيوس هو خلطة فزة ناجحة بين Ableton Live و Fruity Loops بيعمل على Windows و Mac سطحه سهل الاستخدام وبدراسة بسيطة تقدروا تستخدموه مزاياه سطحه سهل الاستخدام ويساعد على ربح الوقت يمكن استخدامه على أي تابلت أو touch screen وتحديثه مجاني من عيوبه مش عارف لكن لو تعرفوا عيوبه وتحبوا تكتبوها تحت الفيديو اتفضلوا في منه ثلاث نسخ ستوديو 1 Prime ودي نسخة مجانية ولكنها جيدة جدا وفيها plugins كتيرة ستوديو 1 Artist وهي النسخة الأكثر استخداما لكن بينتقصها بعض ال plugins الضرورية ستوديو 1 Professional هي النسخة الأغلى والأكثر اكتمالا وفيها كل ال plugins زي ميلودن وده برنامج Auto-Tune معروف سادسا لوجيك برو اكس من شركة أبل هو برنامج متكامل إلى حد كبير وما فيش منه إلا نسخة واحدة سهلة الاستخدام وهو خاص بمستخدمي Mac سابعا بعض البرامج المجانية البسيطة زي Reaper اوداسيتي جاراج باند وباند لاب كل الروابط الخاصة بكل البرامج اللي اتكلمت عنها النهاردة موجودة في وصف الفيديو الحلقة دي خلصت لو عايزين تشوفوا الحلقات الجاية اشتركوا في القناة وفعلوا التنبيه ولو عندكم أي أسئلة تخص أي حاجة عن الموسيقى اكتبوها تحت الفيديو أو ابعتولي رسالة وهرد عليكم